टोपुन भी है ना मामू खाना जल्दी जल्दी खाने पे हल्ला बोल रहा हाँ। हूँ भीड़ू ये क्या इसने तो अपन की धड़कन तेज कर दी भीड़ू दर्द तो था अभी मेरा पेट के अंदर अरे बाबा हम लोग इधर अरे बाबा चल चिकन में पार्टी एंजॉय कर हम लोग खाना एंजॉय करते हैं <laughs> उनके बारे में क्या बोलती मैं तो बोलता हूँ कुछ बोल मत अरे पार्टी के बाद क्या कर रही हो मामू तुझे बैठने का बड़ा शौक है ना चल तेरे को लीटा देता हूँ हाँ, प्रेम से ले चलो भाई आ जाओ साथ में डिनर करेंगे तू पेंटिंग के पीछे छुप जाएगा ना बाबा भाग ले बबलू जस्टिंग भाई मत कर बाबा बिल्ला अपने को नहीं पकड़ सके लेकिन हम लोग तेरे को पढ़ने नहीं देगा ना बाबा उड़ा ले बाबा मालूम नहीं किधर गई लेकिन लगता है हाँ, अपन के लिए जूता छोड़ गई लेकिन का चक्कर डेंजर है बाबा रुक जाओ तुम लोगों की बैंड बजाता हूँ अगली बार अब उनके रोने पर हंसना नहीं बोल देता है लव दिस जूता हंसना मतलब बाबा वरना वापस मारेगा हम्म।